a very strange it is strange when you look at these mafias nti singa ku ssomero bakugamba nti omwana bwakiri ajje ne yunifoomu yokka ne waanaasula sukulu fiizi zigira zirinda omuzadde n'agaana okukikola ekyo aba ayagala omwana waasome how come we have owners of arcades who have implemented and jealously adhered to the conditions given to them by the Minister of Health, the so-called scientists. A scientist who can live easy laboratory to inspect the ventilation system of an arcade must be a special one. Hmm. Undergraduate or oh, somebody who is graduating from a paralegal, a parahealth, a public health man. And you said another group yeta eyagaana akedi zibagendakasajja ah, kwa vision akedi bagenda zijawo olaba nawulidde kakoza nekigambo mafia mafia gorabugwe nze nsoma mitwe yuwe mafia yowaserefu yuwe referring it yowaserefu kakati nkugamba nti lwaki ezo akedi bananyinizo baganye twadeya to minis of health rules is a strategy baagala baziggale abantu baveemu bakozese bbanka ti banka yazitutta obutasasula ziddeyo zibadde zaabwe sente baziba mu revenue authority when the president swept the revenue authority people ne okujja kwa bobi wine ne batya mhm. kubanga kati okujja kwa bobi wine kulina conflict lupiya banda kuwali ne, ne mwenda gyali ate tebaagalana waliwo abatalina jampingako abakyalina ensonyi ku museveni naye ze tusobola kubeerawo nga tubbira mu ono kati ate katunoonyeze bannankabirwa nti ate basobola okunoonyeza akalulu koono mukano tikisoboka eyo strategy tekola adde yasoma introduction to political science and ala gondi politica bebamukola kakati kyenkubuulira nti abo nabo baagala why in kampala in particular nti kampala eri busy kuki abantu bangi nteekateeka kibi kampala is becoming kampala is targeted by the mafias because the most of these arcades are found in kampala tebayinza kuga nti omwana muleete ne uniform ne wanaasula n'ogaana ngaomusomesa abikusonyiye lwaki bano bahaamu bo bakkiriza akedi zaabwe nebakkiriza ebiragiro bya heref bali nebagaana akedi si zabano akedi muziveemu muzifulume bazigale mubutongole badiza akedi zaabwe batya eh, muzifulume wiringire eh, kakodyo kakweddiza akedi zaabwe zibadde mumanya gabalala awo omuganda wabbira omuganda akugamba nti bintu masaka mulamba aluwa <laughs> omukazi omuganda mm. bintu masaka mulamba aluwa <laughs> kyekyo <laughs> bintu masaka mulamba aluwa omuganda awo wakwatira bagenda nebekweka nga batya museven nebagulakedi nebaziteeka mumanya gabaganda bati disi baganda eh, mwemulowooza nti singa abaganda tebaali bagezi singa tukyayina ettaka fetubadde nababbi wano ababbi bonna buli gavumenti ezibi ebadde ku ttaka lya buganda singa tukyalina wetuziika omuganda bwaguza ettaka nga asitekinga goloza nti abakuba bombo bavaawo nze wenagulira ewazana nga bayitawo mukinubbi naye kyasigalawo muzikiti kadugala sebbi bagundi bano bafadulu enjumba ezininanye zaabwe ate isaya omwana wafadulu yekkayakumawo derisire hmm. nawe nyumba zabe bazikuba omuganda ye bwakola bintu mukazi muganda mulamba maiti aluwa bintu masaka <laughs> tabayita basiru abantu bano balina akiri ago gonna gemugula ago agabuloka ago gemugula gabanonyeze ebizimbe gawano ekyo kyagundi ekyo kyagundi babalinzo <laughs> olaba babyetikka kyali mu yerusalemu mwokka when the capital city is transferred is capital city to, from tel aviv to, to, to jerusalem ebizimbe babitwala babisitula onojawo ekizimbe kyakalina ekiyingira helikopta abanakijawa ah, onojawo ekizimbe kyakalina ekiyingira gwe toyinza kubeera nabantu balinga eh, eh, nankabirwa Uh, um, bakiwanda who are not political strategist noga nti oyina kyokola isnt kiwanda political strategist they are not strategic strategy bafrontis babano no the issue now is mwali badde mugamba nokugamba nze gamba buli akamba weyo ogundi endala nti kakati bobi wine omulaba hmm. how can pep wine ngaoyina atone geno oyina nensipekera geno of police how can bobi wine go tumbali nti awabira ladio eyamuganya okwogera yandiwabidde kukyewabaki kubagamba yasasulaiyo yiyo bakuddize agreement yali egambatebazimuddiza bobi wine ayagala kugenda mumbaale era awo wonna bwe yazza ayita wonna bameya hmm. waabo kati ba people power kubanga bakyali batamanyi tugiyita nfuka nabavudde mayiro etaano nabavudde kumi bonna bali awo balinze bobi wine nga babeera shoked bobi wine wasin embaale for two days before lwaki tebamwogera abapoliisi mm -hmm. when you hear nti bobi wine bamuganya okwogera bamaze wenda ku bbiri mhm. kigeza omusajja alimu intelligence naye eh. netiagas nalabye omusajja omupolisi embaale nalyoka abalinda n'abaweewa abakuŋgana kuba etiagas alyako percentage nabaga tiagas omupolitician aleesa akavuya alyako percentage namukubye owembaale yalinze kasola ba confusion ajja kuyingira kooti tajja giyingira ajja kulaba tajja balinda bantu bawere afumuule bamubuuza kanisitazimekazi wafumudde oyinakawoseni musajja afumula tiya gasinga <laughs> eno bwakola enseeta busei nafumula gasi aliyako natabudde nga ŋŋanda nata nakiraba ku lupo ataddeko omuzinda alo ŋŋanda bwe yekyanga bwe yekyanga omupolisi bwe alinda azinzewe alinda aba yokera nnyo bakuŋŋaane betiya gas <laughs> nedda naawe naye museveni banaanaabaddawawano weetaaga abasajja abasobole nembeera otafiire kuteesa yamujerega mukwezi mwamusuula eri gundi ani ono omusajja e, e, e, kayihula be basajja basobole yenembeera mirundi tewambulidde eno embeera ya bungo tewambulidde kaka no gyosanga wotegeera nti mapya yakoze decision ya there was no way you eh? could arrest gundi lutamaguzi hmm. mwasooka okukola ebivulu byammwe ne mubiyisa what tango to he did and other people mbo we are questioning you no we shall disqualify this is not a question of disqualification this anybody we are being everything is being done under the Heresy act those people abakola processions they were, cannot be disciplined by the party this is not fighting amongst yourselves this goes odoi like any mafia Yeah. it's not question mafia okiraba mumawulire ekyalutamakuekyo mafia ate kuba namayanja mafia ekuba bawa namayanja bekozitnale mukandia omulamuzi gweduka kati gwesiba ebintubyo ekipolisi nekiwanika omukono balio balabyeyo ababikola obalabayo tobulaba njagala nyo abakazi abakadde abo abakuba nagavubuka agatakola ayina togaba nti nakwanya omukazi omukadde nti mundongo nja kuzina nga nsembe dadi mu bantu leka kwemoola kutunulira bala nedda wazikubufumbaitagwe oyo omulamuzi oyo akimanyi nti ababikoze bekwese bamanyiri pakasonis geogenda kuddawo the only smart magistrate yabadde mbale wembale yakubye obusiru bwabo where can is it right for anybody to talk on my radio is it right ate lwakuba muyinaono minisa gwemwalondo wa information naye temuli by now mwali badde muyinawo etiimu erimu abananyini mpapula gundi kalisa nga yina ne tiimu ye ne executive ye electoral commission nga yinawo representative nga bano pati buli pati erinamu towork out the modalities pologulamu zange dombo nazikwatako njamu bano okusinga bano bendali nkubi mwe munange muyina emikisa gyammwe bwe mujja mujja n'emidiri gyammwe ave been spending five years sustaining my programs kwatako emu ddombo nkubatulo mpulire tuli ku mukutu gwa pal fm eddakiika 14 ampuliriza zizino zawukanye ku saawa enya ezenkyano kwalo tuli ku palo of radio kikumusanvu tezimenda fama ekkola ery'omuntu wa bulijjo gyosinzire okutwegattako tukwebaza stage eza bodaboda n'abantu yena gyemuli mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga muli naffe ah, ok njagala tusenvuleko ku kubigere dakika ziri kumi na nnya zawukanye ku sawa ennya mirundi plani b yabesi gyerimu ki lwaki tebikwatako talina kyali yakoze he has been the face yes, of the revolution nga yasanze edinitasobola kuba mwazinyi ayinza okwazinya kusaawa ezitali entuufu aba tekyesigika nga zuhuli etumwabe masaka muja kumulabanga adduka wapi ye yaddukira mugomesi kigwa leero tekindaggwa era ngaokomangaolaba omwezi eyagula baluli nga teguliiyo oddamu n'ogulaba mu busiraamu alabye omwezi nga yalimbye <laughs> bamukola kinitewali <laughs> kintu kyava ekiye kyeyali akoze nekibeerayo eno peoples government ye president wa alayidde ne lukwago vaisi we ate amaje ne polisi bimutwala misinde ate bye walayira <laughs> ebibyo abantu bagamba besi yalina peoples government ate polisi emutwala etya emisinde waliwo pulezidenti museveni oyo nze namanyikirako ebintu bingi museveni atunuli abantu bwati n'abategeera nti babbi bagenda ne bakuŋŋaanya ente ne bazikuŋŋaanyiza wamu eyo mwaluwa kati ne bagaa nti oyo omusajja ssebo alina faamu nene nnyo yeetaaga ekidiba yeetaaga ki nga baagala kaasi kakati eh, n'ababuuza nti omulaala azirunda aliwa katugibu mm. nebamuleeta ng'ente zitwala omulaala emisinde <laughs> kitegeezo tezimumanyidde tezimumanyi museveni yateka museti yabaye bano babbi naye abawa abawa naye ente zatwala omulaala emisinde ngaente tezimumanyidde naye bamuleese mbu yazirunda you cannot deceive museveni on cows kati dr besige eh? besige talina nze nabagamba tiekintu kyebafunyemu kiri kimu nti kampu ya museveni etabuse badukide wabisi jenga muwanga buya jako but this is what happens abalala bano bananka bira baga tugate mu bululu bubiri ono ono mwana bamulire mu sente you cannot mix the two abantu bagamba besi yakola chi besi gunde uh, taina nkugambi na bagamba nti abantu babera bana mm. race ba ku bantu babiri is always a two horse race era musebe bwali falinga alifalinga kwani kubobiko yini bali bafu tachamugira ya abali bafu nakuga anti once you bend to scratch a toy waliko kuna izingi finger e, e jig ntumwe ili kasi atandika over wa jeni over wa jeni over wa jeni jeni ya ingi dewu you know her hey. Eh. you know her yes kakati ye president ya manyiti kwa afuganya na yari ogu no. Oh. na yate nze mugamba tafuganya na bobi wain afuganya na afuganya na bobali buwe this they are, they are disparate <laughs> <laughs> Eh, Teri plan B. No. Nkugambye nti baagala kubuza mu 750 plus 1 vote. Ekiwachingamba nti kizze ku Uganda ekicho kachimalina. Mm. Kakati beshi ye wajira ne tumukunde. Beshi ye mukugu mu mobilizing abantu. Abera nakasawo kakane mabego kamanyako. Kabera mu amazi. Ah ah. Mm. Bullet proof nakufuyira gas. Ee, ino ino device eno jateke mabega jimuje kola bo bana atambula. mirundi besigye eyo bullet proof ebeere emabega eyo new technology akasawo kaweeka obuuze nze miso wetwalabye esimu yange nakankana kati zi directa wa miso <laughs> kwata esimu yabukadde busatu era mbadde mbanyumizao naye mbagaa nti mulimu abasiro abazungu bagezi eyo esimu esimu zonna empandiika eziri zibawandiika eri buli lwokuba gwe nowekweka endeetera nti nti ono aliregistered erinnya liri erino dairekita wa miso ayiro eh. kukwata katooki dairekita wa miso <laughs> ekankanyiza ensi yonna ebalemye okukwata bamisery intelligent bani bakube mwawe tugende ah, naye kamala okubakuba nga tonnakakuba kankulage wano nabagamba nawandika akatabo kano mu bbiri kumi bbiri kumi eh, what, what divides the state and the religion nga bannaddiini batuli bubi omanye niringiye namuwandikako ekitabo a message from the devil yakolanga eh, samons naziwa bannaddiini million tano tano bakolera mbabazi mugisome gyebamusoma ku sunday eh, nebavumanga museveni eh, ate sekandi yatoleletinga nnyo yagendanga erubaga ne bamuvuma twagala omusika museveni yatulaga omusika museveni yatulaga omusika kakati gwebwembanga nina muka mwana wange yani yekikola era mumukyogera ndooza mugundi omu hmm. nti ibulayimu yagenda okulaba mutabandi we namugaya nti omutabani bwakoma omugaya nti olugi lwakyama hmm. eh, eh, akasoli akakyuse yali ategezaki nti muka omwana musiro tamwagala kagati gwogenda otya erubaga sekandi nga gwe vice mu constitution egwoddako owerubaga naga nti museveni yatulaga omusika kitegeeza gwetagwa ngaera nzira yonsoma katonda bamusanga lubaga kati lubaga sinzigale abakkiriza nti katonda akola ebyamagero mwatusose kugula makanisa katonda twali musabidde buwe naye kasa katonda yakkiriza nakkiriza ekkanisa nebagikuba ekkanisa nebagikuba godos yani hmm? nafungula amagandula omukazi omuwala kaninga talina nika ati nasomye nekiribiwa abaana bange bebakiŋambye ti pulezidenti alagidde ekkanisa bagigazeti ngaefuuka yakama yeah. kijja kuwonya kububiba nadini banadini bano bajjaku omanyi mu society nawandika akatabo kange nti e, e, gunde katikiro mumpi mu mulembe omufere mm. kati omulembe ogwo omufere gwalimu abafere ba mirundi ena mwalimu abafere ganduula nga bo banadini nga mulimu abafere kanzu nga babbira mu kanzu nga mulimu abafere suuti nga bo basuuti nga mulimu abafere saati nga bo babbira mu saati mwalimu abafere babika bina kumulembo katikiro mumpi kumulembo omufere nga mulimu omulangira wanume <laughs> wanume yakyakola wanume yatunda ebintu wanume nga buli kamu kyonna abeeramu wanume naye nga wanume takola mumulembo omufere kakati <laughs> omulembo omufere mwalimu omufere suuti omufere kanzu omufere ganduula n'omufere saati nga sosaate yabafere bereere mhm. akuba ekkanisa n'agitunda oyo mufere ganduula papa akomawo natadda mufere gandula mpulira kana kana mubasabire abo babeetaaga saala mubasabire ah, sikusaba players tusabe ayi mukama katonda ababa sente za covid nebazirya naababa sente zenzigaba nebabonabona abalwaza obulwadde obutawona nga simama nkwambiye simama nkwambiye nga batambula bonna batambula bayetakula betakule buli wamu mukutu ewabi ne covid watakwata <laughs> eyo sala njikiriza yeyaleero gyebaba basaba lwaki muti ate oba temwabbi esala eh, eh, eh, nga lwaki omusajja omusiraamu omutuufu bagamba nti embizi zirwadde soinaga nti abange tufudde ate alikirirawo <laughs> emukwatirakoki faza najja nga aleekaana ku famasy nti mutunda kondomu enyimpi faza <laughs> kondomu ekolesebwanogamba nti oguddewo edduuka lyagundi lya kondomu e ku konventi yabasisita eh, zikolawo zityawo paadi zezikolawo eh.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 This would be a problem if we are under a single party state. Under a single party state arrangement, the single party in a country chooses a candidate. Number two, the argument implies that Museveni cannot be defeated. This type of argument is dangerous how do you expect Museveni's supporters to sacrifice him so that they enable an opposition candidate to win? It also support those who are peddling the argument as agents of the opposition. That the trick is to switch talk Museveni so that he leaves the power to pave way for their candidate. Number four, what does the country lose if an incumbent president like Museveni loses an election? Losing election is very common in a democracy kakati siche chino chenawandika mbili kumi kana katapaka mbili kumi mm. na bagamba ndika kutuwa ugania mwibanadi ni mwugania mwirene umuntu wa yakali ukulimisa mseveni ukubira po, kuporo mbili kumi na gumu agene mu delegates conference ye nale you must be a delegate ole candidate omuwangu liremu bwechi kulema teka wo wo naye tutwogenye bwogenye tuyinza teri agenda mukasenge ka tiimu ndala kujjayo banamukuba penalty mm. well, this is what i was telling religious leaders in so, 2010 kana katabo ka 2010 bino kati eh, tebirina makulu ati kyendabagamba kyekino bwolabanga ntadde ekintu mukana akatabo k'enzige zino zimankezi zino nabagamba nti abasajja bano byebakoze the country will pay heavy price buli kikumi bakibbye buli kikumi bakibbye tubasabire saala nedabalwale wayirindi wayirindi bafe wayirindi oba simama nkwambiyo oba ebigenge etufuneyo edwa eyamaanyi nga eyali ate awaayo mata n'abaana abakazi n'abaana n'abalwadde ne batafuna mata alwale olumba olutawona yeetakule buli wamu wonna yeetakule yeetakule nesiri yeetakule bubi nya beeri muwadde enjalazi than covid-19 yeetakule ne covid waatakwatibwa Now it is upon you to decide which path to take. And you have to be very clear with this because this is a decisive period. There's no dilly-dallying, there is no sidestepping, there's literally nothing like that. So I would like, why I invited you actually, it is one of the reasons I was told to invite you and then we pave a way forward. At the age of everything, I think you need to decide on which path to take. So I need your, your input. No, really, don't mistake me. To explain. So, if I want to know, and that simply tells you that I should therefore also abandon the fellowship. But these have been inside dealings. How many times ha ha ha have you seen I'm dealing with almost everyone? Betty Nambozi. How many times have you seen the Akizabesi? How many times have you seen? And, and I also deal with these people. I deal with all of them. Nobody Mao, I deal with them. Surrender, we deal with them getting well, I will deal with them. But has the fellowship ever stopped? Oh, the fellowship has actually been also doing the same? Doesn't Uncle, uh, uh, uh, Uncle, Uncle Sam talk, talk to Bobby Wine? Hasn't, hasn't Moses Chigon talked to Bobby Wine? Actually, everybody talks to Bobby Wine. So, if I take my views and I tell you that, and we dealing with the opposition? How many times have you dealt with the opposition? Haven't, hasn't the fellowship prepared so many, so many opposition MPs into parliament. No, really. Let us reason this out. Let us not get emotional because the moment we get emotional, we blind our thinking. And that is very dangerous. At this moment, it's very dangerous. At the end of the day, you may find you are conflicting with me, but within a very short time, the NRM itself is going to be conflicting itself and it's going to start eating itself. If that is the way we are going to take it, you should just dig inside your, your mind and find out that why would I exactly go to Nuba? That is the question. Now you see the pressure that is arising people in the priest caste, people in the political and social and then cultural institutions have started to come and fire back at me. One of the sheikhs actually said that, oh, you've just converted yourself to, to, to a Muslim. Hmm? Even the Tahiri has not yet healed. But now you, you, want to contest to become a mufti when even the, the, the, the, the Tahiri is still fresh. So those are the things we're looking at. I'm also setting my own wave from that side. Probably, if I can shake up something, I can be reconsidered as a valuable person because you ejected, I was ejected because they feel I'm not a, very, a, a valuable person. So I had to play my own game to become relevant. So if there isn't a problem that you want me to fix in that line, it is not right now. So if you, if you feel that our pastors have, have, have, tasked you to force me to determine if I should stay in the fellowship or I should leave. That is very psychological. I'd rather talk to the professor Possibly has a better approach, he has a better understanding of each and everything, rather than coming up. They have sent you with the strict and closed, actually boxed ideas. I personally talked to Uncle Sam. I told him, you know what? Hmm? This program has been sent to you, and you have sent it to His Excellency. He has decided that actually it is very fine. It has been recommended. It has been approved. So the next thing that was supposed to be done was just to, to, to write on the ground, to relate such that we can operate. But you see all that happening. So who is to blame? Who is to blame if I chose the path I'm taking? Who's to blame? I have several secrets. Personally, Bobi Wine is my friend. Personally, staring is my friend. Personally, I know, I, I really know very, very many, you get it? And we have several dealings outside the mainstream. What do people see? If we have differences politically, it doesn't mean we don't co cooperate in other fields, especially the economic fields. We have friends far and wide, and we deal with all these people, including even here in the country. Now, if we are demean and I end up saying that, okay, I'm going to unite with the Bobby Wine, why should everybody get, get shocked that who are you to do that? Yeah, you threaten, whom are you threatening? No, I'm not threatening anyone. I'm just taking my own right path with my own emotions. Apart from just emotions, it is also logical. I have my own logical. I'm satisfying reason and logic. You cannot mean somebody like that after. Is that how you repair efforts? So that is the thing I was looking at. So I don't want you to blame me for whichever way heaven, it is exactly fomented by the power that be. So if that is how I behaved, that is okay. Leave that to me. Whatever whatever comes, I'll find the solution myself since that is how I've been treated. So that is the whole thing. That is the whole thing. So if you're here to blame me, that is it. That is my side. That is my submission. And it is with reason and logic. and it will rain indeed it will rain i have to tell you this i'm setting my own stone it will rain i can use my strength my dealerships with all of these people because i know them i know their strength i know their limits so if you just going to ignore me and force me in or out or put me in abeyance as you, as they suggest it may not work for them at all instead the same conflict will be imported into the fellowship and even the fellowship into NRF and into the presidency. It is as simple as that. So let us not use such such crude approaches. They are crude and some are primitive. You cannot just eject somebody you have been dealing with for quite some time and, and eject. So it makes sense. Really does it. Actually, I'm very sorry for that. You are widening um, the point and you, you, you're making it look um, a bit very present. Well, just, just look at the ambiguity of your question. When you made that ambiguous statement, it meant so much. You need to decide whether you're going to stay in the fellowship, you're going to be suspended, or you're going to be put in, in, in abeyance. I mean, it is a very ambiguous statement, so it requires such a response. I don't see a problem in that. His Excellency has not profiled enough of you By the time it is chosen to go to that life. Unless you want to call it a game, but you should know that His Excellency is fully aware of who you are, what you do, and those people you deal with, and actually even your social life, your private life is known. There are several people who know it. You may find that even a mention of those people, they know. If you have a secret dealing with all these people, which may not be political and not known in the, in the mainstream, that should not simply mean that mishaps hmm? in the mainstream by crossing to the other side and because it will dig out what you call the private life it will dig up what you call the secrets I mean, I don't know if I'm uh, uh, making sense of this. No, I have to tell you this, my brother. I have been threatened. I have been threatened by several people. Hmm? Phantom House is my personal friend. I've talked to him about it. Actually, when he asked, when he asked me, how come that all of a sudden you have decided to cross? I said, no, this is my friend. I normally talk to him and we coordinate and we deal and we normally work together in uncertain, uncertain fronts, which is not the mainstream. So my dealing with the several people is not not limited to my political views. If my political views, views say, this is my path, I have... why? Eh? Hmm. nze kyobula nayawula enalimu yafuukanga pirawo alimu omucere omucere nogutundi gulimu omutwa oyo wamuyiwe i cannot work with these people omuwulidde omusajja gwagambe yabamanyi bonnaaniakozesa abasajja bano borecodinga ani abakozesa abo babbi balina ekibiina kyabe mafia fellowship eri mu gavument kati abo beba conveya beret bebanaabaki abalusula bebanankabirwa abo bakiwanda balusula aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, era yave book of written abalusula mm. abalusula bali tobalabako nti kati namayanja bamwonodde constituency toyinza kukwata oyo gundi oyo lutamaguzi nga gundi pulezidenti ye yakyewala omulamuzi yali agambye nti besi yalonderwa mukukomera yamanya ene performance agensi museveni abamuwangudde singa golola akuba omuntu wamusiba empingu oli omusajja namusobere nakuba teke yaba awangudde omusibe gundi nakola miseeki yemu mukono gwange otafiire yakola miseeki yemu nasiba omusajja mukomere batekawo nkofiira yamukuba kati olutamaguzi yabamaze bano bamafiya kyovoola banti bebakirimu bagala kuba namayanja namayanja tebamwagalangako ako akabenja akali kamutwala ani yakakola nga balowooza mbu mumotoka yemulimu sente those are very dangerous feros nze nkola bwogu nga bategeera ate amanya agamu ngaajjamu ayedit gwokolera ani museveni nagwanga nti mmwe mutegeere nti okudduka ewa museveni si kyekizibu bano ababbi banoonya we bateeka bugagga bwabwe kano kaafuuka kazu temuyinza kujooga ne mubba ssente z'education anda nti kakati muli kiwoza mutya fasedi ya minister wa education ndi nabagambirawo ndi amwerisikiteka nembaga nti ababbi bano babba wa muntu gwe mutayogereko avumye fasedi kale omukwe yagamba namuvuma ate nzireyo mukube sirilinnyayo eh, never go back to state house unless there is an, maybe another first lady kubanga ono namuvuma ate nzireyo mukube naye nga yo omukaayi nakyagoba nzanyirako ozanyirakwani nze nzanya i can sustain you for 20 years kubamba laba mudduka nza ino yu teyali muntu te, omukazi yenna buli lwalaba faaza omwezi nga avumirira obwenzi aseka busesi akakasaira nti eggulu teririiyo kati mmwe bendabira ddala abalya mu museveni olukwe abatuula eri nembalaba ku vidiyo zange nti mukuuma bugagga bwammwe omuntu ayagala museveni ayinza okubba sente za covid omuntu ayagala museveni ayinza okubba esente eza rediyo 400 biliyoni omuntu ayagala museveni nabba ebiliyoni bina ez'abaana okudda mu ssomero singa mumbadde muyina eserious opposition nga nze saagala museveni nga muntu saali bafuluusizza kubanga olina okubakuba nobaga nti sente za education baazibba dino what it means abazadde babiri omwana omwalika abazadde bameka abaana abo abatuuse okulonda all of those you have chased away the voters because you steal the money. Do you need prayers? Or you need to go to prison? Oba katonda atulese amatabaka basanyewo. Ni Museveni, hey. Eh. ye Museveni yali wanga bino bigenda maso. Andi nkubulide. E, Kinuma. Ntinze na mubonya. Ni baleta 10 billion bazimpe. 10 billion mutunze enteza mu obusiru bwa 10 billion si, nga nze mumpe 10 billion musigalenga mubba. Kamba kubei. tujja kubalabako nobugalubindi bwenga ate makati waliwo atakyalabika waliwo minisita abazungu gwe banoonya bagenza okundaga ekifaananyi waggulu alina swimming pool yesonseko eno wansi bajja kusikayo bajja kufata bajja kukufata baramufata baramufata baramufata baramufata nemutta n'abantu nemutunda organis are you people gwe mwe musanisaalamu do you need prayers you are beyond prayers this is beyond prayers they will get I can authoritatively predict it. After Museven, we shall get a headless devolution. Kubanga now Bobby Wayne, Mubiri PM. People are going to lose. Mirundi. But again, to what is the ballet? Bobby Wayne City Ballet. Upon. Ate umaguli dega badu kabala geri. Niba muanga bache kola bate senaba yeke na chaga na na bagama ntiziri yato mwa, nyanja mwari ozeza temukifoja okubeera kunyanja esaawa munaana eryati erimu liddeyo lije amaato gaba gali neabayi naye okujja omuntu mulyato muno mumuteeka bweryesendayo this is power you mhm. playing mm -hmm. with the power mm -hmm. the best you to do is to abaganda tukiyita kutunga koze mwavubye omuvubi omugezi bwalaba ennyanja egenda kutabuka afuluma ennyanja nezeyaavubye keep what you have stolen lairo like an envelope get away from media attention nga kakoza mutale ensi ebeerabire naye bo balowooza nti a ah, kati tugende mu bobi wayini era tufuge tumujje ku ledio era tumufuge tumujje ku tv olwo tumufuge tomukala ajja kujja atwegeire mmwe nga nange mbabalira bubalizi mbabalira nnaku nange mbamanyi nti the super group that is holding us together Museveni kave wumu abagundi abawogizi kave wumu laba abawogizi bobi wayi nibanga mba wano ntio bamaze mu amanyi no ati nzemba maze mu amanyi ngeri baleta ati nzembi kuba gubalaba musubi ti bobi wayi ti yagero nnole gwangu tunuri la hilo odinga the way he attacks the government is it the way the opposition leader have you ever heard Besie and Bobby Wine talking about corruption, the stinking corruption in the government? No. Were we? am mhm. doing more opposition work than eh, gundi ndi sisobola kgenda wa dumbu dumbu mumanyi wa bano ekyo kati eyo eh, muwango byeyo dumbu talina buyinza tasobola nakuwandika press release a more senior as far as media is concerned wesitula naye mu meeting uno muwala wa information tamanyi bamuleta polisi balesawo kubanga eno yeteeka yabantu bayo bikono byayo oyo naye tanfuga nze okunfuga kati nasigala ku muntu ogwo wenesiga aliogu mm. abaganda bakuga eh, nziku yaluma abantu wano ngeddagali ayo muzukizi na mamba nkalizire nebajituma amanya manje bana bagalia ani njoka ensajje njoka chi ne omuganda yakugamba tibonoti nziku ono wasa nyoko why hey. Eh. it was easier for you to understand ndi nyoko taina nziku why ulabira kuchitawu so the only person you could know does not have gonorrhea was your mother why olabira ku kitaawo enziku yabasibiraka ku bitooke beefuka omusingwa kati n'abaana abato <laughs> baana bagalye timukyala ago gofumbyeyo abaana kabagalye kakati nti okusinza ku information gyengazalinga the only people i trust muhozi ne taatawe the rest kisobola mirundi amuteringeyo toba nteekamu under tuoperate under them oli mukintu kati amuteringeyo in the campaign the key players in the campaign i can be only under two people ngubulide kale ampuliriza tuli ffenna ku mukutu ogwa pal fm ekkula ery'omuntu wa bulijjo njagala kwebaza nnyo gyosinzira okutwegattako ku mukutu mirundi nabadde tewangambyeko ku gundi abantu naku zino nga balekawo offisi naga tisigenda kwesimbawo ŋeze wano ŋeze wali kiwanda yagaye nti asigenda kudda amuwa sente ababbi ba sente banankabirwa hmm? kiwanda alowooza hmm. nti era gundi nsengubiri abadde agenda mukuba abaganda tukugamba tikanve enkoto nga byoyikya biyidde embaga zantama nga tulina byakwambala ekiwanda badde akubiddwa <laughs> kiwanda tagamba bwe ntayagala genda kumbaga ebyambalo bibadde biweddewo nze gumire yaleese eryanyi nze nze nina amasuuti agakaaba obukaabi nti omwaka gugwako nga toyambaddemu <laughs> bambi nogatundamuodoobunogaa naye eno eno bwaba muntu yalikaabyenyo gundi kyamukwambalemu <laughs> embaga ennema ejya emmotoka zikaaba nti naye nze nga tebanvugamu <laughs> lwaki tebanvugamu kyobula bwerwawo ennya ategera eh. obutula mu lusuku bukaabanga ogula ennyama wakiri butemewa oba tobusimba naye okulya gwokubulya <laughs> bwo nga tobulya kakati abo bonna be mulaba balina strategi yaabwe ey'obusiru they have two groups in one no, percent. No, ya gamba agenda era kambabuulire oyo tanga odoyi kyayogera temuli what these people have talked to these people abaluzinga mukalu knlm they are not talking about the organizo uh, aspect they are talking about the tally they are more voters than the delegates tango odoi ne president yakulabye president yali obuzaava hmm. answer the question abaparticipatinga aba mukalulu kyebagamba address one question these people alleg claim that when you add up the delegates abalonda museveni si beebo when you add up uh, uh, badelegates ba, ba, ba ba, ba, ba are less than the votes cast kyebakugamba tango di don't shout don't invoke the, pre uh, the president has endorsed it he is the president president ya president yatunulya kulonda president yabala mu boxi bakugamba tango doyi omuwendo bwe mugugatta ogw'obululu gusinga ba delegates answer don't shout at us answer this is simple matter to tally the delegates are yours and the votes that so far you announced don't tally okay soka jiba mugambi kale toso mulabanga abogala nabo kula nabo kula nabo kula nabo ya ya soka nane ripakira kone mukba nane pakira kone mukba nane pakira kone mukba nze ndi mukubi tumalize ni kano eh ibi wandi ko bebe bwaini ngaba ba mtwala mkodi that's rubbish rubbish abo basiru chichi mu Uganda temuli mu muntu aina capacity to evaluate academic papers is courts of law mm. ate okuja kongo yo musajja musiru muumba tutu mufungula andiga nani ah, mabirizi bajja mutta mabirizi bajja mutta ndwachi anti baba mabirizi beba rusula beba nankabirwa to the real people hide why do you why chigwo ntume wabi abalusula issue at stake eh bobby yes yati yali ku parliament wachitegededdi ke kazunga ngolusula lwo kubi ke kazunga ke kalaga ku bobby wine ke kazunga ke kagenda ku 7 mu arusha ke kazunga ku kabaka bajja kat rule of law bajja mu baba mutte ali ku rule of law yashinje yo misango ki uyu anonye kufa omanyi bagenda ne babwana ne bwite ko niko kola kati niko kola kati niko jo yintu yako tubuyita ba media money yak sinaka kakali kanerege deko mukagwe weregere kunze hizi nkungenya abaganda bakubire mugundi buli sitwaitaani yamaanyi nnyo etakkiriza katonda amateeka ne kabaka naye omuwaabira gwe naye omanyi nti awaabira kabaka awaabira mengo yabawola sente bamusingira ekyapa ne bayinsaiti nga aba ne bakijjayo ne bamugaa leeta tukireka abantu tukikuddize yabakuba yomwanaeyeyamisiroyomwanaofisi baboni gyasaba nkulu nnyo muwanga ah, omuntu yalimba emyaka ah, ah. kyagamba nkugambye nti ne bwaba yalimba emyaka that's not an issue oyo ye anoonya kufa <laughs> kwabalaba bukazungoka tibukalakamu bifaanayi bwekaku bajja kutta bajja kukuba bakutte ate tokunga abantu nkubuulidde abantu abagezi baayiga nti iti backlashes on you nti kakati bawanamayanja ayina okukivaamu agambe bamasi mafia nti bebakikoze siye otherwise anoonya bwereere kaluka bwereere ayina okukibuuka mu mukodomi wange titi mwe musangibwa nti kibuuke mu sigwe wakikoze bamafiya bekukumi omulamuzi nengalabiye omuserikale awandisa omukono gwoli mwavu ejja kudduka n'abaana bo leka bamafiya bajje bekolera ekintu kyabwe kati noono bobiwaini era musiru kubanga bobiwaini yali mu palamenti gwe leka bali bavuganya nabo leka bali bobiwaini eh, bavuganya nabo bamwejjireyo babe balina mabirizize concerned ah. citizen tayina uyo nakalabanga katudde ku pick up kuliko ebitabo ebi bijjudde kajituddeko emabegambo kabitwala mukoomusajja muyivuasoma kuki abakinja eje batambula nagundi na, lijjudde na, na, na, na, na, na, musaayi ah, katudde emabega bwekati mbusimanyi nebakuba mumanitambo atutte ebitabo where will you get time to read those books wiya anti ye yasoma mateeka taina ezan embalasement tekundi that man is an embalasement to the royers yes I look at my younger abana bange abato how they conduct them themselves bugambi embagabu yabaswaza is an embarrassment ba kasole bange abano bonna abategeevu nga tebakivudde mu kite kitegeeza ki nzi nkubuuliza leave those people abo abadiringa naye badiringe naye waliwo neyasaba ebya museveni bagalala mm. obusobwa mm. museveni nga yakesi mbawo emirundi emeka and those people unless you are turning the newspapers into katemba in, tuyina kyetuyita mainstream media nitubeera nekiyani ekyokubiri trust tukiyita tutya gata kati most of your newspapers are gata, gata mm, newspapers I cannot put a headline or give space to an idiot who asks Museveni's academic papers. Oh, you will put on Kana Antikuchi. I never was, I never obese, I never any. Katyonga na imu teka mba. Hey, uh, na ye obusiru wa mwe. Kastuo gamba. Wanomukazi ya gamba. Ntietaka liya nanyonga. Liwo nya. Beyo kuruguka wa nanyonga. Katyogeda nti chitoke chayo gede. Mm. Oo. Oh, obusiru wa obo. <laughs> a, a newspaper an editor what is called to edit what is news nti i give space i allocate space in a mainstream media not gata to a person who claims that he knows more about museveni who has authored books who studied in Dar es Salaam University, togama nti somero liliagwao. This idiot should not even be given space anywhere. Bano we were talking rubbish. Baloya. Anti nkubulira. Nti baloya. Sam, baloya kakati. Mm. Chubula banti, badi ne nebabongeza yu neemiaka. Baloya beta kakati nacho interikiti. Habamba itamubu university, bulibwebutiwa, balabachi, balabachi, loya, loya, loya, loya. loya wedda a traditional lawyer yabanga mugezi nacho intellect loya wedda yatambulanga ne gandula nga liriko ensawo nyingi hey. Eh. nga jayitayo nabamusuulira mu sente Hey. Eh. Hey. neba nabagala headline nayagala headline nayagala bamuwandikako mumawuli don't write about fools but, but, this but, is why me i refused i don't participate in my programs with anybody ulira sijja kulwana na muntu atasoma economics nga tuogera ku budget nedda sijja kulwana na muntu bwe tuetolera ku kintu kimu n'obusiru bwo siina budde bwa kudibetinga na musiru I <laughs> deliver. Yes, the sina budde. Gumirundi abera mu yeka mu mumpe. Sisobola. <laughs> Egulira. Eh, ne moderate wa musimu mfuru mu bako bakujawo. Balo yaba foba yiye mu amazi. Hey, not everybody is a lawyer. Badai wasome. Yes, because the things nti katwagala media media mani yakisinjogereyo kino mujja nakubasembwa ngaabazungu bwe bali ayagala wekola ekitabangawo senior lawyers are quiet because kanot say eh, museven tasomerangako musomero lyavaawo neba obizi bwebali kakati oyo tasaana na space thats why i tell you that some of these people tukita contempt card i ignore you my saliva is more important than the, what you say noku commentinga ku mbanku yambye chenku nti president Museveni kati has recognized tukwavuganya na iye Bobby Wine because once you bend to scratch a toy it means you have recognized nti enfunza bweri tuyanza tuyanzege ampuliriza olunaku olwo bwekityo bwe tutambudde njagala kubeebaza okubeera abawuliza bulungi mubeere ku mukutu gwa pal fm kakati banaffe ababiga story kabaji hmm? nakuga ndi genda okuzikiriza bizi yomugambe hmm. but mirundi constantly talks about you kuyizi hmm. mirundi bisi contemporary card mama mbabazi bamugamba nti ofono but wisoputo <laughs> this man was arrested simanyi arrested with what kigundi e, e, ekyo kigundi kyamugamba nze naali kikubya oluyi oyo gundi oyo line kazi baliitandirye matembe lyamugamba ku pano I wish you that this man has pants. <laughs> How safe are we? How safe are we? <laughs> Ah, ah, ndali mwe nti have no appetite for ugly women like you so you were safe <laughs> toyinza kunvuma nguvuma ambuliza bei kuruji unakote wetu